Terveisiä määtä. Eduskuntaryhmän viimeinen kokous lähdetään vaalikentille. Terveisiä sinne vanhoille kotikonnulle. Hyvä kollega Jukka Kopra on todella loistavasti tehnyt täällä töitä, pitänyt Kaakon asioita esillä ja tehnyt parempaa Suomea. Kannattaa äänestää Jukkaa. Hyvä kansanedustaja.